created with free version for non-commercial use. Короче, я не знаю, кто это. До этого недели две назад приходили вот, пять человек. Пять человек и говорили, блядь, мы типа... Как называется этот, как его? Инспектора по делам ни корочку никто ничего не представил, не, не подставил. Ну, я вышел, сказал, кто вас послал, Шишимар или Панина из Спаска Рязанского? Ну, У нас сейчас идет конфликт. Короче, вот эти двое детей, наших общих, Бывшая жена Сачкова решена родительских прав еще предыдущих двоих детей. Она их бросила. Короче, тут такой геморрой. Друзья, задейте, зовут. Реально, у меня другие вопросы. Просто вызов надо, что все нормально обошлось. Я не видел, что это была конкретно Я этих мужиков только видел, она сразу мешала. Да, 38, 14. 08, 14. Ну правильно, 08, 14. Ну, Может, даже не надо лично сколько цифр у тебя там? 903. А, 903, 0, 903. Как я буду писать, если конкретно Сачкова, если я не надо? Да, когда я его увидел, Не, у приставы вы же 10 тысяч, они не дают лучше 30 Дети страдают, если ну, так не ходят. Но ну, это как раз имеется, пять человек приходили не просто так, из-за этого толпились и хотели передать информацию. Ты же вышла с ними разговаривала. Ну, ну, ну. Она ходит по Рязани, не ходит, а? Не понял. Как понять, что же не семейные? то, что в Рязани торгуют детьми, это не семейное Рязань. Моего сына хотели продать в Спаске, его написано. Сама она. Она со Спаска Рязанка. Сачков Лена Владимировна. А? я... Ой, я столько писал заявление, целая стопка могу показать. Мы Шиши Моров писал ну, на личном, ну, то, что она хотела продать моего сына. Я ему сделал фамилию. Короче, эта история 2010 года длится. Вот сейчас она бросила 3 июня 2016 года детей. Андрюшка Ярослав ушла молчком-толчком. Я даже не знаю, где она точно, Бежанин в Спаске. А приходит каких-то по пять человек и пугают, типа. Кто был мужчина, женщина? Двое мужчин и женщина. Я их не видела, открыл Виолетта. Она мне сказала... Обычному виду, видим, по, по кашель. Ну как я буду писать? Я не уверен, что это за школа. Ну, а? Я пишу. Он Андрюшки пять и Ярославский. То есть Андрюшки шесть и Ярославский 5. А? 2010 года. 2010 года я познакомился с кожу для культуры. Заготовка появилась в 2012, а мы открывали в 2011. Мы были с ней в, в официальном браке год. Нет, год был. не нужны дети, как она Да не нужны ей дети. Дети, дети нужны у гономопитии. Они же торгуют детьми, у нас доказательства. Придите, причем, мы в СПАС, я два часа ночи в СПАС ехал 9 мая. Я придерживался 51 статьи, что против себя я свидетельствовать не собираюсь против кого там, как милиции, там инспектора все собрались. Ну вот, это приставы. Вот, ну, приставы долбили. Звонок оборвали, приставы. Задол 21 тысячу, который уже погашен. Сама Сачкова написала заявление отозвать ну, исполнительные листы и убежала. А они в базе выложили 200 спецом, чтобы я не мог решить и не отвязаться от них. Это издевательство над детьми. Вот, вот сейчас я завел свой канал в Ютубе, сяду ну и во, все, во всю страну расскажу свою историю. Ну, Пускай все люди знают. Поможет. Поможет. были детьми, они первый раз слышу, ничего не хотим делать. Я писал в ПТ, в Нурлане. Закрывайте, я могу, я открываю. Чего? Вот еще раз вас Ну а что, я его... А что такого? Ничего такого. Ну им надо на какой-то отчет. Ему за надо отчитаться. Ну, а у меня запись. Это уже все равно было зафиксировано, Надя. Все, это уже У меня запись идет. Они стали взрывать, они стали входить. Вот, эфир, прямой эфир. Телескоп в Москве. Что-то творится опять. Новость пришла. Created with free version for non-commercial use.